じゃあ行きましょう日本に行こう <laughs> 今日は何の日ですか何の日ゆかの誕生日から約1ヶ月 <laughs> あの日本いつ最後に行ったっけえー、いつ行ったっけ、うん、本いつ行ったかな日韓カップルとか、まあ、いろんな国際カップルがお互いの国行けないじゃん、うん、でもあの最近ちょっと緩くなったから、うん、ちょっと用意しました何を今日日本に行きます 今日は日本に行きます <laughs> じゃあ行きましょうこれも用意したから日本に行こう日本に行こうまずこっちに座ってねあの目をつぶしてねそしてねゆか <laughs> が最近日本も行けないしみんな大変だなと思ってちょっとだけ用意しましたえ はい隣を見てくださいえすごいえすごいあ動いた動いた <laughs> Ladies and gentlemen, motherfucker gentlemen. <laughs> no, no, Sorry. <laughs> so this is Kineshi time. so would you like something to drink? Would you like something to drink? oh, Lohan and Yukas. Yes. Oh, oh so. Ah.

多分リボンの使い方なんかあったらまたいい旅行になるように <laughs> おめでとうございますはいうちの航空を利用してくれて本当にまとままとめてありがとうございます <laughs> これからもあの1時間半の旅行は2人のおかげにしていると思いますまああと 最後にうちのスンアンナ <laughs> スンアンナエアラインをアンナじゃなくてアンナじゃなくてスンアンナスンアンナのエアラインをこうチケット買ってくれて本当にありがとうございます <laughs> ちなみにこの飛行機は東京までですちなみにこの飛行機は東京までですチェジュから東京 東京から世襲は来ません世襲から東京までなのであの時間は大体まあ大体もういけると3時間2時間半ちょいです話長いね話長いねまああとこれからまあこうゆっくり飛行機を楽しんで飛行機中でゆっくり休んでくださいはいシートベルトのサインが はいはいシートベルトのサインがシートベルトのサインがなくなったのでこう自由にトイレとかいろいろイチャイチャしてくださいなんかお客様の問題とか必要のがあったらいつでも避難を探してくださいあとちょっとであのイミグレーションの 書くやつも <laughs> ありがとうございますはいみちかちゃんみちかちゃん違います <laughs> 水飲み水を敷いたとか手を <laughs> 水来て水加えてくださいあ水水ですかはい水はあの炭酸水しかないのでまずたありますあそうな他になんか 要なのありますか、no. ないんですねちなみにあのイミグレーションのですねあのどこもあのウクライナウクライナですかウクライナじゃないですかどっちの国ですかウクライナいや、アルボン、ん、なんか見た目はウクライナですね。の、あの、土地の国ですか韓国本あれ ちょっとベトナム系も入ってるんですねサワディカータイ系ですね一人ウクライナと一人ベトナムですねはいはい <laughs> なんかブカランゴのお寿司がよあれもらえないですかなんですかコチュちゃんコチュですね チュジャン有名だって聞いたんですけどあはいはいあれもらえるかなって思ってあれもらえるかなって思ってあすいませんこれあの日本のココなので <laughs> 味噌しかないんですね <laughs> じゃあ味噌ください味噌味噌必要ですか <laughs> わかりましたロハンがなんか、はい、電話番号を聞きたいって言って聞きたいって言って私のですか？ちかちゃんじゃないんです。すんあんなのスチュワディスです。 <laughs> あとちなみにえー、どこまでですか目的地ですかはいなんでですか <laughs> なんでですかいや別にあの東京まででいいんじゃないですか諦め <laughs> たこれやねやんなったよ次なんか必要だったら言ってくださいね豆乳アーモンドありませんアーモンドありませんすいませんはい はいアーモンド必要ですね <laughs> いきますアーモンドはいはいアーモンドはどうぞはいはいありがとうございます <laughs> あ美味しい美味しいうんうまけ <laughs> なんか本さんもあるんですかあ本さんもありますへえー、変なら本さん本さんも一つですはい はい他は大丈夫ですかガンゴアザーとかいろんながありますけど右の音とかいろいろありますあのオートミこうゆっくりどうぞすごいねロハこれが飛行機だよすごいねロハはいお客様あの先 <laughs> そろそろ到着するので あのお会計お願いします会計なえ知らないですかあのうちあの空港は ACC 航空なのであんなじゃない違いますすがんなすがんなですちなみにあのテレビ1個に二百円あと本さん三万五千円 ロハンちゃんの朝夕着の1個ですねでも単品だからそれは100円にします <laughs> 何社長 <laughs> それで全部あの3万5300円です、 <laughs> はい、これあの、はい、返品返品なんでよ韓国なんで韓国なんでありがとうございますはいシートベルトサインがはい はい、びっくりした結構可愛かったです <laughs> 今回はいつ日本に行けるか分かんなくてそうだね国際カップルとか今みんながなんか日本とか韓国とかいろんな国に行けないから大変だから味見せてって感じでちょっと用意してみましたありがとうございますなんかでも、い、いいねそうですなんかちょっと飛行機乗った感じちょっとします <laughs> ちょっとしたちょっとした、うん、菅野ここまででした <laughs> ありがとうございますありがとうございます 啊。